よしお前ら落ち着いていけよ何でしょうかお後もしません進めご指示を生命の救済終了の慈しただ廃人に帰すめる 経験だけに頼るものじゃないんです私がここにいること私はダブリンだ治療してほしいやつは前に出ろ何でしょうかおは通しません私の炎は熱いよ滅亡はいずれ降臨するのだ 今助けてやるご指示を一種前後にするは規律なんでしょうか経験だけに頼るものじゃないんです了解了解俺を解き俺がお前 今助けてやるはいはいドアをぶちかましてやるぜ私に合わせる者がいれば効率が上がる何でしょうかこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよしっかりしろ 治療範囲に入るこのハルバードの鋭さはなめじゃありませんよ私が行こうすぐに今助けてやる私が行こう すぐに片付ける何やってんだいつでも行けるなめるなよこちらチェン偵察の木伊豆くんぞよく何やってんだ魂共鳴せよ配置につきます題名を轟け いつでも行ける噛みついたぞしっかりしろ中度は中すなわち鋳造は万象の支柱なり了解了解リスカム準備完了 私に行かせてもらおう今助けてやるどいつもこいつ私に行かせてもらおう見えないだろ行くぞ 俺を解き放てってこんな感じだっけ魂を共鳴せよ進めやってみますかどうすりんだ俺を解き放てってこんな感じだっけ ダ c c ビルにはまだ少し及ばないな。